We begin? Huh? Begin. How is it? Thank you. Alphabet, only alphabet for them. Yeah. Один раз прочитай только. And one, one time too, really. it. Mm-hmm. Mm-hmm. not so Yeah. Okay. <coughs> <laughs> Așteptiu U, Artemo E, Anaro O. And if you write this, Anaro Oma Om. А если вы нарисуете над Анаро еще вот такую вот капельку, то получится Ом. Анаро Ома Ом. Ом. Ка, ка, ка, га, на, ча, ча, 家、娘、大、他、大、男、爸、爸、爸、妈、咋、擦、咋、哇、下。 a ha ya ra la sha sa ha a logik na t a na sha l k h Качалу Кя. One, two, three, four, five. And this is not Loic. This is here. yeah. Five. So we regard this this one five. One, two, three, four, five. Ага. Их пять. Логи, пять возврат букв перевернутых из санскрита, который пришли. Reverse five letter. Да, переводится как перевернутый пять букв. Та реверс, та реверс, да реверс, на реверс, and ша реверс. Да, дословно перевод, когда мы говорим та ло та, то есть та перевернутый будет та, та ло та, то есть та перевернутый будет та и так далее. Ну, и in Sanskrit, та, та, да, на. А в санскрите, та, та, да, да, на. А, а вот в санскрите, вот у них же пять букв в одной группе. ta ta ta ta da dha na. They are all you know this uh, Tibetanized Sanskrit word. И вот все они тибетские, пять, пять букв э, пришли в тибетский язык из санскритского, из языка санскрита. Only we use this only when in, we write mantras. Ага. И мы их всегда используем, когда пишем мантры. Mm. These five are the thick five letters. И тут то же самое написано. А, пять а, тик, тук. Тукбуигна. Тик, yes. Тукпу. Тукпу means тик. А, yeah, окей, okay, I see. Тукпу means тик. Тукпу а, означает двухэтажное то есть. Помните мой? If I very thick letters. надписные буквы. Пять надписных букв. А, Тукпу игна. Гахата га, дзата дза, тата да. Далу да, да, да, да, ба, да, ба. И вот Гиша прочитал, как их надо читать. Гаха так. Га. Га, да, и так далее. Да, Заха так. Да. Да, да да. Далу да. Да, да, да. Ба, да, ба. In Sanskrit uh, alphabet, uh -huh. they read like this. Ка ка га га ha, na. Ah, okay. And za, za, za, да, а, ва, на. И также, ну также это в санскрите. Та, та, да, еще прибавляется да и на. Та, та, да, да, на. И вот э, следующая группа. Та, та, да, да, на. Па, па, ба, ба, ма. И еще одна группа. Н, я, ра, ла, ща, ща. Ага. И вот последний. я Ярала, ща, ща. Саха. Саха. Like this. Sanskrit alphabet. Yeah, Sanskrit буквы из Sanskrit. So these are just uh, taken out from Sanskrit alphabet. И вот те, которые написал Гише, они пришли к нам из санскрита. These three, cha cha ja and sha sa a, newly formed Tibetan letter. Ага. И вот эти три. Six. И эти шесть букв, которые показывают Геше, они новые, их, э, то есть это, они, эти новые буквы э, вошли в состав тибетского языка. not in Sanskrit actually. Эти шесть букв не найдете в санскритском. Nowadays in in Hindi alphabet they say cha cha ja jahanya а. in Hindi. А в хинди, ча -ча вы в хинди есть вот то, что сейчас произнес Геша. Almost same in Sanskrit. Ka ka ka ka na cha cha cha cha na ta ta da da na ta ta da da na pa pa pa pa ma yara la wa wa they use yara la wa sha sa ha etc. Yeah. И вот, вот сейчас Геша произнес как, как хинди. На языке хинди алфавит звучит. So in Tibetan, we say these letters are Loyigna, mm-hmm. and these five are Tuguyigna. Mm-hmm. И в тибетском языке они называются вот перевернутые локи, локикла, то есть пять перевернутых букв. А подписных букв э, шукпо, тупо и... Качалука. Вот это что, шестая? А вот это... This one. А. Это, это та же. Это... like like in Tibetan, yeah? how how we how we. Kashilucha, Kashilucha. Yeah. But she asked. Kashilucha. but she asked about this book, this letter. Yeah. It's uh, six six letters. Or letters. Yes, yeah. including this six yeah. letter, but it is not included because ah, two letters. It, it is it is not reverse, yeah. Ah. But it's also from Sanskrit. One is not reverse, and this is already here. Okay. И вот эта буква кашало, кашало, ша, а, она звучит, она не перевернутая. Поэтому просто Геше сюда подписал, чтобы мы уже все знали буквы из санскрита. Но она пришла из санскрита. Она не перевернута, в ее составе есть буква, которая перевернута. Yes. Э, э, да, да, да, да, Ша. Okay. Okay. Mucho.